до вас, чом би не зайшов, бо ми лісточку собі не нашов. Ні на люди, що без мене не взяв, сон глете, він ночок достав. Вінок, віночок, ти віноватий, бо ти худобна, а я богатий. Jirečko